ассалаумағалейкум қазақ елі мен азаматтық белсенді бауыржан жеңісұлы көше баласы текті қазақ халқыма үндеу бісміллә деп сөз бастайын жаратқан болсын маған жар орыс қаптады бұл даланы мынау белді санамды аяқ асты қырау көмді азаптың дәмін татып шыныменен қазақтың әрбір күні жылау болды биліктің басындағы боқ қарындар ызасын ел-жұртымның ұғар ма ел тізгінін ұстайтын жан табылса қазақтың ғажап күні туар ма еді кешегі ата-бабамды қырған орыс бауыржанның шамасы жоқ шыдауға енді төрдегі билік басының бар жұмысы меншіктеп қазынамды ұрлау болды құрғақ уәде бітпейтін жалған сөздер айыпқа бұйырмаңдар сынауды енді өйткені бұл билікте әңгіме көп соңында қойылатын сұрау белгі құдіретті жер ана қазаққа тән кең дала кім оны жатқа сатады лағынетке батады алла бұйырған ғой біздерге жеткізе алмай келем әлі сіздерге сатпайықшы жерімізді жат жұртқа қарсы болып тұрмыз мына біздерде ей ағайын кіндік қаның тамды ғой өсіп өндік пана болды ғой кешегі біздің бабамыз ұрпақ үшін осы жерді алды ғой қанын төкті ағайын біз үшін айтшы сонда біз болмасақ кім үшін көк қағаздай көзімізді буған ба жаным пида жатқа бермеймін жерімді қазақ болып кең далада туғанда мен сеземін іште кегің бұлқынды жемқорларың асай алмай қылқынды мен сенетін қазағымның жастары мыналардан құтқар туған ұлтыңды қорлағандар сенің ұлы дініңді қорлағандар сенің ана тіліңді жатырынан жарымаған сорлылар байлығыңды тонап жатыр бүгінгі қайран қазақ бір жығылып бір тұрдың ата-бабам күтіп пе еді бұл күнді мына тексіз дінсіз тілсіз жандардан жетер енді құтылатын күн тоды. оян бауыр өр намысты еркегің ойлансаңшы не болады ертеңің ей бауырым бір қазақтың баласы киелі ғой шіркін бұл қазақтың даласы танып білсең мен қазақтың баласы сайлауыңа сенбеймін бәрі жалған билігіңе сенбеймін қарыз алған жүз депутат отқанмен мәжілісте айтылмайды халықтың зары залдан пайда бар ма дәл мұндай мәжілістен сөзге шебер аулақтау әзірістен тонап жалмап елімнің бар байлығын елдің қылған өкпемен наз алды көргенде жарнамасын тамсанасың таңырқап таңғаласың жұмысқа кеп ұйықтайды оянбайды ойланбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып дін кетті көбейіп сыңарланып ертегі, ертегіге елсеніп отыз жылғы мың алданып отырмыз мыңарланып жайлап алды жемқорлық бар саланы қара халықты қай басшы арсанады иттен ұят қазаннан қақпақ кетті осы меді, бабамның аңсағаны Е, қазақ елі бәріңіз көріп отырсыздар бізде отыз жылда ешқандай әділетті сайлау өтпеген тем более мына екі жүзді сайқалдар отырған кезде мына қазір аманаттың шашпауын көтеріп жүрген жақсы сөйлеп жылтырап жүрген депутат сымақтарышы. мына қазіргі айдос сарым марым сақылды екі жүзді жылтыр халық жаулары сондықтан қазақ елі бізге ұйықтайтын депутат емес бізге ояу депутат керек сондықтан сіздерге айтарым мына белсенді азаматтарымыздың арасынан қазақ еліміздің халықтың арасынан осы сайлауға түсіп жатқан азаматтарымыз бар әділдіктің жолында күресіп жүрген сол азаматтарымызды қолдайық мына аманатқа ешқандай дауыс бермеңіздер қарапайым халықтың арасынан шыққан азаматтарға беріңіздер бұл халықтың арасынан шыққан азаматтарымыз тәуелсіз журналист Думан Мұхаммед Кәрім құдай шүкір Абдулай Мейірқан, Абдуманап, Арайлым Назарова, Марат айтпай тағы да басқа біздің Рысбек сәрсенбай бағамыз бар, тағы да Еркін рақшы бағаларымыз соғысындай елім жерім деген азаматтарымызды қолдап, осындай азаматтарымызға қол үшін берейік. Және де өзіміздің әділетті сайлау өткізуін талап етейік. Және де сол сайлауды әділетті болу үшін барлығымыз тәуелсіз бақылаушы болып сайлаудың әділ өтуін қадағалайық барлығымыз біліп отырмыз бізде ешқашан отыз жылда әділетті сайлау өтпеген мына ұрылардың арасында мына ұлағатты ұстаз дейміз ұлағатты емес бұлар ұлағатсыз өз халқынан өз болашағына балта шауып жатыр халықтың қаншама дауыстарын ұрлап мен осы уақытқа дейін өз басым екі рет бақылаушы болып көрдім және де өзімнің көзім жетті сондықтан қазақ елі осында елім жерім деген азаматтарымызды қолдайық қорғайық және де тәуелсіз бақылаушы болайық барлығыңызды белсенді болып атсалысуға шақырамын қазақ елі күш бірлікте жұмыла көтерген жүк жеңіл көп түкірсе көл болады сондықтан қазақ елі биліктің бірден-бір бастамасы халық халық деген күшпіз сондықтан оян қазақ ойлан қазақ тұр қазақ ертеңгі ұрпағымыз үшін болашағымыз үшін күресейік алға қазақ елі түбінде әділдік жеңет, ақиқат жеңет, аққа құдай жақ сондықтан қазақ елі қарекет қарекет түбі берекет армысыздар аман болыңыздар